астероиддер кичинекей жылдыз сымал планеталар баардык астероиддер марс менен юпитердин ортосунда өз орбиталарында планеталар менен бир багытта кыймылдашат кичи планеталардын айлануу мезгилинин көбү үч жарым жылдан алты жылга чейин бул күнгө чейинки орточо аралыкка туура келет кээ бир астероиддердин өлчөмдөрү алар жылдыздарды тутулган убакыт менен ченелген ошентип эң чоң церера астероидинин диаметри болжол менен тогуз жүз элүү километр палада беш жүз алтымыш веста 380 км. көпчүлүк астероидтердин өлчөмүн алардын жарыктыгы менен баалоого болот алар 200дөн 10 км-ге чейин же андан азыраак Бардык астероидтердин жалпы массасы кичинекей ал кандайдыр бир планетанын массасынан кыйла аз